न सदाति नो सदाति तदानीं द्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनम गभीरम सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था Thank you. करता करता है वाह करता ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता औरंगज़ेब ने अपने वालिद को नज़रबंद करके अपने शासन की शुरुआत की तख्त पाने के लिए उसने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा इतिहासकार जदुनाथ सरकार हमें बताते हैं शाहजहां ने साफ तरह से जाहिर कर दिया था कि उसका वली अहद दारा शिकोह था दारा अपने परदादा अकबर की तरह रोशन ख्याल था मगर जंग और सियासत के मैदान में उसका तजुर्बा बहुत कम था जबकि उसके मुकाबले में खड़ा औरंगजेब दोनों का माहिर था 29 मई सोलह को आगरा से आठ मील दूर समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की फौजों का मुकाबला शाही फौजों से हुआ दारा शिकोह के पास पचास हजार से ज्यादा सिपाही थे जो जल्दी में जमा किए गए औरंगजेब के पास कोई चालीस हजार आदमी थे जो लड़ाई में सधे थे और हर तरह से तैयार थे लड़ाई में दारा की बुरी तरह शिकस्त हुई दारा भाग कर आगरा पहुंचा मगर शर्मिंदगी की वजह से शाहजहां के सामने तक नहीं गया बल्कि दिल्ली रवाना हो गया ताकि औरंगजेब के खिलाफ फौज जमा कर सके पहली जून सोलह को औरंगजेब जख्मी मुराद को साथ लेकर आगरा पहुंचा और उसने नूर मंजिल में कायम किया और ये तलवार इसका के नाम आला हजरत ने आलमगीर रखा है खास तौर पर हुजूर के लिए बनवाई गई आला हजरत चाहते हैं कि जब आप आराम कर लें तब हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर हों आला हजरत फरमाते हैं कि आमने सामने बैठकर बात करने से गलत फहमी दूर हो सकती है आप सब लोग बाहर जाएं तो आप आला हजरत से मिलने तशरीफ लाएंगे ना इसका जवाब हम खलीलुल्लाह खान को देंगे आप रुकिए बाजी रोशन आरा आपकी वफादारी की बहुत तारीफ करती हैं खलीलुल्लाह खान करम है उनका आला हजरत इकबाल के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं खलील खान जहां पना आपके आने से बहुत खुश हैं वो दारा भाई की हार पर रंजीदा नहीं है जी रंजीदा भी हैं खलील खां मैं जानता हूं कि आला हजरत दारा भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं फिर भी उन्होंने दारा भाई के दुश्मन को तोहफे भेजे मुझे अपने पास बुला रहे हैं मुबारकबाद देने या बगावत की सजा बोलो खलील खां तुम्हारा जवाब तुम्हारे अपने मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा हुजूर बेखौफ होकर कहो औरंगजेब तुम्हारी हिफाजत की जमानत है हुजूर तुर्कनों को हुक्म दिया गया है कि जैसे ही हुजूर आलम पनाह के सामने सलाम के लिए चुके हुजूर पर खंजरों से हमला कर दिया जाए यहां तक कि खुदा न खास्ता हुजूर अभी तक आला हजरत की आंखें नहीं खुली हैं खलील खां आला हजरत से हमारा सलाम कहिए और अर्ज कीजिए कि जिस तरह आगरा के रहने वालों ने हमें खुश आमदीद कहा है उसी तरह किले वाले भी हमारा इस्तकबाल करें हमारे आदमियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो बिला रोक टोक किले में आ जा सकें अगर ऐसा ना हुआ और अगर किले के दरवाजे बंद रखे गए तो हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे जो आला हजरत को पसंद नहीं आएगा क्या हुजूर किले पर हमला करेंगे नहीं और रास्ते भी हैं सूर अब सारे कले में एक बूंद पानी भी नहीं है अगर जमुना से नहर नहीं निकाली गई तो लोग प्यास से मरने शुरू हो जाएंगे उस कम को हमारे दरख्वास्त पर भी रहम नहीं आया उसका तो बस एक ही जवाब है जैसी करनी वैसी बोली इसका जवाब खुदा देगा हुजूर हुजूर अगर इजाजत दे तो किले का दरवाजा खुलवा दिया जाए तुम चाहती हो कि हम अपनी मर्जी से औरंगजेब के कैदी बन जाए पनीस अर्ज करना चाहती है कि तीन दिन गुजर चुके हैं रमजान का महीना है अगर कुछ दिन और पानी न मिला हुजूर तो यह किला करबला बन जाएगा दरवाजे खुला दो खुश आमदीद आप बहुत कमजोर लग रही हैं बाजी गर्मियों में इतने लंबे सफर का असर तुम पर भी है रोजे भी रख रहे होगे अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की तबीयत कैसी है क्या इस उम्र में आला हजरत का दिल दुखाना जरूरी था छोटे भाई जो कुछ भी हुआ है आला हजरत खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं दादा भाई के बहकावे में आकर वो ये भी भूल गए कि वो हिंदुस्तान के शहनशाह हैं उन्हें इंसाफ और दूरंदेशी से काम लेना चाहिए बजाय इसके उन्होंने हुकूमत दादा भाई को सौंप दी और दादा भाई ने अपनी मनमानी की है अगर तुम्हें दारा से कोई शिकायत है तो दूर की जा सकती है खानदान के झगड़े आखिर खानदान के बुजुर्ग सुलझाते ही आए खानदान का झगड़ा नहीं है बाजी एक कौम की इज्जत और सल्तनत के विकार का सवाल है छोटे भाई अला हजरत बहुत बीमार है बहुत परेशान भी मैं उनकी तरफ से एक तजवीज लाई हूँ क्या तजवीज है आला हजरत की आला हजरत तुम्हारे हक में तख्त छोड़ने को तैयार हैं आला हजरत हुकूमत मुझे सौंपना चाहते हैं हम्म। क्या वो मुझे बादशाह तस्लीम करने के लिए तैयार हैं हाँ और उनकी कोई शर्त नहीं है नहीं बस वो इतना चाहते हैं कि बाकी शहजादों के साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए यानी आला हजरत की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के बादशाह तुम बनो अपने नाम का सिक्का जारी करो अपने कानून बनाओ बस शुजा को बंगाल मुराद को गुजरात और दारा को पंजाब दे दिया जाए और तुम्हारे बेटे मोहम्मद सुल्तान को दक्कन की सूबेदारी दे दी जाए आला हजरत दरबार आम में तुम्हें अपना जानशी और वली अहद बनाने का ऐलान करेंगे तो आला हजरत चाहते हैं कि सल्तनत तकसीम कर दी जाए आपस की खाना जंगी को रोकने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं भाइयों की दुश्मनी एक बहुत बुरी मिसाल कायम कर रही है छोटे भाई मेरे मुराद और भाई शुजा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है तो तुम्हें आला हजरत को क्या जवाब दूं? मैं जवाब दे चुका हूं क्या ये मुमकिन नहीं कि आला हजरत से तुम खुद एक बार मिल लो इस दफे तुर्क कनीजों के बजाय मुझ पर हमला कौन करेगा लालची और मौका परस्त अमीरों और वजीरों की बात सुनना छोड़ दो शहजादे आला हजरत तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन ये जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद उनसे मुलाकात करनी चाहिए मैं मिलूंगा आला हजरत से मैं जरूर मिलूंगा माशाल्लाह आला हजरत हुजूर को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे बेशक बेशक आज आगरे की रौनक भी देखने के काबिल है हुजूर जिन रास्तों से हुजूर का जुलूस गुजरेगा उन्हें फूलों से सजाया गया है एक फकीर अपने कमंडल में फूल भरे बैठा था जब मैंने इसे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने बादशाह पर निछावर कर दूंगा बिस्मिल्लाह चलिए हुजूर आला हजरत चाहते थे कि आप उनसे जोहर से पहले मिल लेते तो बेहतर है चलिए मामू कहाँ हैं आप आप हमारे साथ आला हजरत को मिलने नहीं चल रहे आला हजरत के पास जाने का अभी वक्त नहीं आया है शहजाद नायर दिल को लाओ ये तो आला हजरत के गुलामों में से एक है बजा फरमाया नायर दिल खत दो ये क्या है मामू आला हजरत का खत शहजादा दारा शिकोह के नाम आवाज बुलंद पढ़ा जाए सबके सामने हुजूर हाँ सबके सामने इस खत में शहजादा दारा शिकोह को हुक्म दिया गया है कि वो दिल्ली में ठहरे रहें वहां न खजाने की कमी है न फौज की आगरे के हालात को हम संभाल लेंगे ये खत असली नहीं हो सकता आला हजरत तो हमसे सुलह करना चाहते हैं लाहिर दिल आला हजरत का खास गुलाम है यह खत भी असली है और मुहर भी और एक गवाह भी है गवाह जी शहजादी रोशन आरा उनका बयान है कि आला हजरत ने सोने के सिक्कों से लदे हुए बहुत से टट्टू दिल्ली रवाना कराए हैं हम्म। मुलाकात में यह बात भी साफ हो जाएगी शहजादे इस वक्त आला हजरत की नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता जनाब शाइस्ता खान सच कहते हैं इन हालात में आपका किले में जाना खतरे से खाली नहीं है मामू आज से आप किले के निगरान हैं और कोशिश कीजिए कि अब आला हजरत और साजिश न कर सकें बिहारी कहे मेरा ख्याल है कल बात करें इस वक्त हजूर होश में नहीं है हमारी बात सुनेंगे तो उन्हें पूरी तरह होश भी आ जाएगा तुम किसी तरह उस नामुराद नाचने वाली को यहां से भगा दो <laughs> नामुराद नाचने वाली और शहजादा मुराद के दरबार में कुतुबुद्दीन तुम तो शायरी करने लगे शाहबाज बड़े मजाक सूझ रहे हैं ये हंसी मजाक का मौका है जाओ चलो जाओ भागो यहां से चलो दलील तेरी ये मचाल हुजूर सारे अमीर शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं जरूरी बात के बच्चे मुझे कोई बात नहीं करनी जो कह दो कल सवेरे आए हुजूर जो लोग आए हैं हुजूर के जानिसार हैं सबके सब हुजूर को तख्ते ताउस पर बैठा देखना चाहते हैं अगर हुजूर ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो वो किसी और लश्कर में शामिल हो जाएंगे हुजूर बात क्या है आला हजरत को कैद किया जा चुका है उन्हें दीवाने आम के पीछे एक छोटे से महल में रखा गया है जहां से ना आला हजरत कहीं जा सकते हैं और ना ही उन तक कोई पहुंच सकता है हुजूर आपके मामू शाइस्ता खान साहब को आगरे के किलेदार मुकर किया गया है दरवाजे पर सख्त पैरा है और हुजूर कल सवेरे शहर से दूर शहजादे औरंगजेब की फौजी छावनी में एक दरबार होने की खबर मिली है जहां शहजादे ने अपने तमाम अमीरों को बड़े बड़े औहदे इनामत और जागीरें दी हैं सिपाही सलार की तरफ से फौजी भर्ती का ऐलान भी हुआ हुजूर और हजूर मेरे आदमी ने खबर दी है कि दो दिन बाद शहजादे की फौज दिल्ली की तरफ रवाना होगी तुम्हें परेशानी किस बात की है बताओ कल हम भी दरबार करके तुम लोगों को हदे और इनाम दे देंगे हजरत जी जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं हजूर बड़े नेक है जो उन्हें हजरत जी कह रहे हैं मगर वो इतने नेक नहीं है कमीने तो बहुत बोलने लगा है मैं तेरी जुबान कटवा लूंगा चाहे तो मेरी गर्दन कटवा लीजिए हुजूर गुलाम को अपनी जान का सदका समझ के कुर्बान कर दीजिए मगर दुश्मनों से होशियार रहिए इसकी गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती शहबाज तू बोल हुजूर कुतुबुद्दीन और सारे अमीर चाहते हैं कि आप शहजादा औरंगजेब से होशियार रहें क्यों हुजूर जिस तरह से वो फौज इकट्ठी कर रहे हैं जिस तरह से वो सारे जागीरदारों को अपनी तरफ मिला रहे हैं इससे उनका इरादा ठीक नहीं लगता हुजूर बकवास क्या हुजूर जानते हैं कि शहजादे की फौज दिल्ली क्यों जा रही है दादा भाई से मुकाबले के लिए दिल्ली पर कब्जे के लिए और हुजूर दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है लाल किला और तख्ते ताउस भी वहीं पर है जो मुगल सल्तनत की निशानी है हुजूर अगर शहजादे औरंगजेब की नीयत बदल गई तो नहीं हजरत जी ऐसा नहीं कर सकते वो हमसे वादा कर चुके हैं कि आला हजरत के वारिस हम होंगे हुजूर फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है एहतियात जी हुजूर क्या एहतियात हुजूर आप भी उनके साथ दिल्ली जाइए हो सकता है लाल किला पहुंचकर उनका इरादा बदल जाए मगर मैं तो पहले ही मना कर चुका लेकिन हुजूर हम अपनी फौज को शहजादा औरंगजेब की फौज के पीछे रखेंगे हजरत जी को पता चल गया तो बुरा मान जाएंगे हुजूर हम अपनी फौज को उनकी फौज के पांच सात कोस दूर ही रखेंगे तुम लोगों की यही राय है जी हुजूर तो ठीक है जाने की तैयारियां करो मगर खामोशी से जो हुजूर हुजूर आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा हाँ। काफी अच्छे शिकार मिल गए हाँ। हुजूर वो देखिए शिकार ये तो शहजादा औरंगजेब की फौज के सिपाही लगते हैं इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं गुलाम बशारत हुजूर की सेहत और सलामती की दुआ करता है तो अपनी फौज के साथ क्यों नहीं गया मुझे मेरे आका ने कुछ तोहफे लेकर भेजा है तो क्या उन्हें मालूम है कि जी हुजूर आगरा से आपकी रवानगी के वक्त ही हमारी फौज को मालूम हो चुका था कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं ताकि कोई दुश्मन हमारे पीछे से हमला न कर सके हाँ हाँ नालायक तू तो कहता था किसी को पता नहीं चलेगा हुजूर तोहफे की 20 लाख अशरफिया और 233 अरबी घोड़े फौजी दस्ते की निगरानी में आ रहे हैं पहुंचने वाले ही होंगे हजरत जी ने मेरे लिए भेजे हैं जी हुजूर और दरख्वास्त की है कि हुजूर शिकार के बाद खेमे पर आ जाए ताकि फतेह का जश्न मनाया जाए जरूर खुश आमदीद बादशाह आओ हजरत जी आप और शराब अरे हमारी किस्मत में शराब कहाँ ये ऐश तो तुम्हारे लिए है बादशाह शुक्रिया तुम मन बहलाओ बाद में इतमान से बैठकर बात करेंगे जरूर अंदाता इतला मिली है कि शहजादा बुलंद इकबाल दारा शिको आपके आने की खबर सुनकर दिल्ली से फरार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह की रोको आपकी तबीयत कैसी है नादरा बेगम वैदराज की दवा से बुखार उतर रहा है अल्लाह ताला ने चाहा तो लाहौर पहुंच के सब ठीक हो जाएगा रात दिल्ली से डाक के हरकारे आए थे क्या खबर लाए हैं आप आराम कीजिए नादरा बेगम लगता है खबर अच्छी नहीं है औरंगजेब ने लाल किले के दीवाने आम में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया है जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है ये तो नाइंसाफी है क्या भाई शुजा और मुराद बख्श ने भी शहनशाह तस्लीम कर लिया है शुजा का कोई पता नहीं है मुराद बख्श को कैद कर लिया गया है खुदा जाने उनका क्या हश्र होगा पालकी उठाओ अल्लाह ग्वालियर की अदालत में गुजरात के वजीर मरहूम अली नकी खां के वारिसों ने दावा किया है कि शहजादा मुराद बख्श अली नकी खां का कातिल है उन्होंने बगैर किसी वजह के अली नकी खां को खुद अपने हाथों से कत्ल किया है इस अदालत के सामने जो गवाह पेश हुए उनकी गवाही पर एतबार करते हुए मैं ये फैसला करने पर मजबूर हूं कि शहजादा मुराद बख्श वली नकी खां के कत्ल का मुजरिम है कानून के मुताबिक मकतूल के वारिसों को पूरा हक है कि वो खून बहा ले लें और मुजरिम को माफ़ कर दें दूसरी सूरत में यह अदालत मुजरिम को सजा देने की पाबंद है क्या अली नकी खां के वारिस खून बहा लेने पर तैयार हैं नहीं हम अपने वालिद के कातिल को जिंदा नहीं देखना चाहते अगर हिंदुस्तान का नया बादशाह अपने वादों और कस्मों की लाज रखे और इस बदनसीब का खून न बहाए तो भी उसकी रियासत व ताकत को कोई नुकसान नहीं हो सकता और अगर उसने इरादा ही कर लिया है कि एक बेदार मददगार शहजादे को जो कभी उसका भाई था जिंदा नहीं रहना चाहिए तो इन घटिया लोगों से कुछ कहने से भी क्या होगा आप वही फैसला दीजिए हसूर जो आपका कानून कहता है यह अदालत शहजादा मुराद बख्श वल्द आला हजरत शहनशाह शाहजहां को सजाए मौत सुनाती है अल्लाह मुराद की रूह को मगफिरत दे आमीन अगर अमीर साथ देते तो यह भी ना होता वह औरंगजेब को रोकने की ताकत रखते हैं अब औरंगजेब के हिमायती वो सभी अमीर हैं जो कभी आपके वफादार और जानसार थे महाराजा जसवंत सिंह मिर्जा राजा जय सिंह मीर जुमला मीर अमीन उदय भान मेरठा सब जीतने वाले के साथ ही बन चुके हैं राजपूत भी <laughs> राजपूत मुगल पठान ईरानी तुर्क मराठे सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं अपनी वफादारियां बेचकर औरंगजेब से मनसबे और जागीरें ले रहे हैं खुदा जाने शहजादा बुलंद इकबाल किस हाल में है शाइस्ता खाने तो खत के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी है नादरा बेगम नादरा बेगम हिम्मत से काम लीजिए मलिक जीवन का घर बहुत पास है हमने उसमें बहुत सारे एहसानात किए हैं वो हमारा साथ जरूर देगा नादरा बेगम हमने उसे पैगाम भिजवा दिया है वो हकीम को लेकर आता ही होगा मैंने मैंने सत्ताईस साल तक हुजूर की खिदमत की है हाँ बेगम कोई कसूर हो गया हो तो तो माफ करना नहीं बेगम मुझे मेरे हिंदुस्तान में दफने करना मेरे बेटे बेटे सुबर्श को देखो अपने अप्पू जान हाँ का ख्याल रखना खुदा तुम तुम सबकी हिफाजत करे बेगम बेगम मेरे सुलेमान मेरे शहजादे बेगम बेगम मालिक जीवन तुमने आने में बहुत देर कर दी नादरा बानो बेगम हमारा साथ छोड़कर चली गई मैं जानता हूं कि औरंगजेब की नफरत बिला वजह नहीं है मगर फिर भी मामो आप उस आदमी की सिफारिश करना चाहते हैं जिसने औरंगजेब की जिंदगी में 16 बरस तक कांटे बोए हैं जो हमेशा काले साय की तरह उसे घेरे रहा है क्या आपको नहीं मालूम कि वो आला हजरत के कान किस तरह भरता है अपने फायदे के लिए उसने बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया है हर मौके पर उसने औरंगजेब को जलील किया है जब छोटे भाई मुल्तान में थे तो दारा ने वहां से निकलवा दिया जब वो दखन में गए तो उन पर चोरी के इल्जाम लगवाए उनके बच्चों तक को अपने दादा से नहीं मिलने दिया ऐसे जालिम के लिए आपके दिल में रहम आता है वो सब सच है फिर भी वो तुम्हारा भाई है वो गलती मेरा भाई नहीं हो सकता दारा शिकोह की मौत पर दिल्ली में फसाद हो सकता है वैसा ही फसाद जैसा कल हुआ था <laughs> भिकारियों और फकीरों का शहजादा मैं सोचता हूं एक बार तुम औरंगजेब से कहती तो मैं जरूर कहूंगी मैं कहूंगी कि दारा शिको को जिंदा रखना गले में सांप रखने से भी ज्यादा खतरनाक है उसका सर फौरन कुचल देना चाहिए तो आप लोगों ने क्या फैसला किया दारा शिको के साथ क्या सलूक किया जाए वो मुलहिद है खुदा की जात में दूसरों को शरीक करता है पर वो मियां अमीर के मुरीद हैं कई औलिया की हिमायत में लगे हैं वो शरीयत का मुजरिम है शहजादा दारा शिको की हिमायत करने वाले बहुत हैं सुल्तान अली उनकी जिंदगी साजिशों को बढ़ावा देती रहेगी शहजादा दारा शिको सल्तनत के अमनो अमान के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा उन्हें कैद खाने में जिंदा रखना चाहिए जहां वो खुदा की याद में अपने दिन गुजारे और शहनशाह औरंगजेब को दुआएं दें मामू आप खामोश कहां हैं मेरी दरख्वास्त है कि दारा शिकोह को फौरन खत्म कर दिया जाए हालांकि औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को दक्षिण की ओर बढ़ाया बीजापुर और गोलकुंडा पर फतेह पाई दूर दक्षिण से नजराना हासिल किया लेकिन उसकी सल्तनत की चूलें ढीली पड़ रही थीं और चारों ओर दुश्मन खड़े होने लगे सोलह में शिवाजी ने जजिए के फिर से राइज करने पर औरंगजेब को एक खत में लिखा खबर मिली है कि मेरे खिलाफ लड़ाइयों की वजह से आपके खजाने खाली हो गए हैं इसलिए आपने हुक्म जारी किया है कि जजिए के नाम पर हिंदुओं से पैसा जमा किया जाए हुजूर आपके पूर्वज जलालुद्दीन अकबर नूरुद्दीन जहांगीर और बादशाह शाह जहां चाहते तो वो भी जजिया दायर कर सकते थे मगर उन्होंने दिलों से तंग नजरी हटा दी थी क्योंकि उन्हें एहसास था कि हर इंसान अमीर और गरीब खुदा की तख्लीक है और वो मुख्तलिफ मज़हबों के गवाह हैं तभी उनकी धन दौलत में इजाफा हुआ और उनका इकबाल बुलंद हुआ मगर हुजूर के राज्य में फौज में अफरा तफरी फैली है व्यापारी दुखी हैं मुसलमान रोते हैं हिंदू आग में उबलते हैं कई किले और सूबे आपकी गिरफ्त से निकल गए और क्योंकि मेरी तरफ से तबाही मचाने और उन्हें बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं होगी बाकी भी आपके हाथ से निकल जाएंगे सन 1707 में तकरीबन 90 साल की तवील उम्र के बाद औरंगजेब की मौत हुई फौरन तैयारियां शुरू हो गईं कि किसी तरह वो बेशकीमत विरसा हथियाया जाए जो उसने छोड़ा था यानी हिंदुस्तान गर्भा समवर्तताग्रे भूत जातपतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी व्यामुते कस्म देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर जिसके बल पर मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर